Ek het in 'n fantastiese huis groot geword. Ek het die Bybel leer ken in my huis. Ek het psalms en gesange gesing en ek het by in my ouers se lewe gesien dat Jesus lewe. Toe kom ek op universiteit en in my 3de jaar van teologie, toe maak ek 'n oorgawe aan God en ek besef ek kan nie gered word op my ouers se geloof nie. Ek word gered op my eie geloof. En Jesus red my lewe. En die Heilige Gees kom in my lewe in. En daarna wil ek vir hom lewe met passie en ek wil sien dat mense saamgevat word hemel toe. Ek het nou net my geloof met jou gedeel. En as disippels van die Here behoort elkeen van ons ons geloof met ander te deel op 'n natuurlike manier, sonder om hoogdrawend te wees, sonder om 50 tekste aan te haal, maar op die beginsels van die woord. En in die vorige episode het jy die twee vrae baie mooi gehoor. Het jy al op die plek in jou lewe gekom waar jy met sekerheid kan sê, as jy vandag te sterwe gaan, te sterwe kom, dat jy in die hemel sal wees? En dan as jy daar kom en God sê vir jou, "Hoekom moet ek jou toelaat?" Wat sal jy vir hom sê? En nou kan jy op 'n baie eenvoudige manier jou gespreksgenoot help. Want jy sien, ons is disipelmakers. Ons moet mense voorstel aan Jesus. So wat doen jy as jy met 'n baie belangrike persoon te doen het en jy wil iemand aan hom voorstel? Jy sê, hierdie is meneer so en so of president so en so en hierdie is uh meneer so en so of mevrou so en so en jy stel hulle aan mekaar voor. Nou daardie daardie proses om voor te stel wil ek aan jou verduidelik op grond van my vyf vingers, op grond van my hand. Soos jy vir iemand moet verduidelik hoe kom jy in die hemel, is die eerste vinger is die vinger, die duim en ons noem dit genade. Ek weet nie of jy al ooit, miskien in jou jonger dae, gehike het nie, gery loop het nie. So, wat doen mense as hulle langs die pad staan? Hulle ry loop. En as jy nou iemand oplaai wat ry loop, Vra jy vir hom geld? Hoor hierso meneer, waarheen toe gaan jy? Nee, soontoe ek het soveel geld nodig. Nee, jy vra nie vir hom geld nie. Jy laai hom gratis en vernuut op. En aan die ander kant as jy hom aflaai, dan sê jy ookie vir hom hoor hierso betaal my X Y en Z nie. Nee, dis gratis, dis vernuut. Jy sien wat die Bybel sê in Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee okay, is jy dood. Maar die genadegawe, die die geskenk wat God gee, is die ewige lewe. Jy sien, genade beteken ek kry die ewige lewe as 'n geskenk. Jy weet gewoonlik moet ons vir iets werk. Maar hierdie geskenk wat ons kry van God, is gratis. Dis verniet. Die hemel is vir jou verniet. Jy hoef nie te betaal nie. Daar's in elk geval geen kredietkaart fasiliteite nie. Daar's een kaartjie wat jy nodig het om in die hemel te kom. En dis die geskenk waarop daar staan in Grieks igthous Jesus Christus die seun van van die lewende God. Dis Jesus wat dit vir ons gee, gratis en verniet. Ons hoef nie daarvoor te werk nie en ons kan dit ook nie verwerf nie. Dis die tweede ding wat jy moet onthou. 1 Dis gratis, dis verniet. Maar die tweede ding is ons kan nie daarvoor werk nie. Jy weet as ons 'n sekere uh kwalifikasie het, dan kan ons X Y en Z doen. Of as ons iets as ons 'n sekere werk doen, dan word ons daarvoor beloon of ons word 'n salaris daarvoor betaal. Maar om in die hemel te kom, ek ek kan nie daarvoor werk nie. Ek kan nie klomp boksies aftik en nou word ek toegelaat in die hemel nie. So ek kan dit nie verwerf nie. Ek kan dit ook nie verdien nie. Jy sien, dis wat genade is. Genade is God kies jou oor wie hy is, nie oor wie jy is of wat jy gedoen het nie genade is ek gee vir jou dit gratis en verniet sonder dat jy iets hoef te gedoen het. Argumente onthaalwe jy het 'n baie goeie kom ons sê nou maar jy het 'n baie goeie vriend en jy vat vir hom hierdie hierdie pragtige duur geskenk. En die geskenk is mooi toegedraai met 'n stryk en alles. En jy gee dit vir die persoon. En as jy dit vir hierdie goeie vriend van jou gee en hy haal 'n paar sent of 'n paar rand uit sy sak uit of sy kredietkaart en sê, "Maar kan ek jou nie hel betaal nie. Ek besef dis duur." Hoe gaan jy voel? Nee, wat doen die vriend met daardie geskenk? Hy maak hom oop. En as hy dit sien, dan besef hy ek het nie hiervoor gewerk nie. Ek het nie hiervoor betaal nie. Ek eh, ek ek verdien dit nie. Maar ek kry dit gratis en verniet sonder dat ek iets daarvoor gedoen het. Dis presies wat gebeur met die beloning wat ek kry in die hemel. Hoor wat sê God. Die loon van die sonde is dood. Sonde bring dood. Maar die genadegawe, die die geskenk wat God gee is die ewige lewe. So jy gaan met jou gespreksvernoot baie baie mooi verduidelik dat die eerste hand, die eerste vinger op die hand, die duim is genade en ek ry loop hemel toe. Jesus laai my op. Hy vra my niks nie. Hy doen dit omdat hy 'n innige, diep liefde vir my het dan kan jy met vreugde sê ek kan ingaan in die hemel omdat Jesus my lewe nuut gemaak het omdat ek by hom ingeklim het in sy kar en hy het bestuur hy het die ratte verander hy het my presies gevat waarna toe hy wil hê ek moet gaan hy het die deur van die hemel vir my oopgemaak en ek het nie 'n vinger verroer nie maar ek het geantwoord op sy vraag Het jy al op die plek gekom waar jy met sekerheid kan sê dat jy hemel toe sal gaan? En daardie oggend toe ek voor 'n radio gesit het en God by wyse van spreuke die motordeur oopgemaak het en ek verstaan het voor die radio toe die prediker sê jy wat voor die radio sit, het jy 'n verhouding met Jesus, sal jy saam met hom in die hemel ingaan? toe beleef ek by wyse van spreuke die deur van die motor word oopgemaak en al wat ek moes gedoen het ek moes ingeklim het ek moes gery loop het en toe begin ek verstaan dis gratis dis verniet want Paulus skryf dit so mooi in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 waar hy sê uh julle is inderdaad uit genade gered deur geloof alleen Julle het niks gedoen nie. Julle kan dit nie verdien nie. Julle kan dit nie verwerf nie. Maar omdat God julle liefhet en omdat daar geloof in julle harte is, gee ek die ewige lewe vir julle. Dis nie uit julle verdienste nie, maar is omdat God dit moontlik gemaak het. Ek hoop dit help jou baie mooi om minstens nadat jy 'n verhoudingsband met jou gespreksgenoot aangeknoop het, nadat jy die vrae kon vra, nadat jy miskien kon getuig het oor jou eie lewe, nadat jy miskien kon luister oor hoe daardie persoon getuig van sy of haar geestelike of kerklike belewenis, dat jy kon stil staan by die woordjie genade. En hoe kom ek in die hemel? Gratis, verniet en dan ek kan dit nie verdien nie en ek kan dit nie verwerf nie. So kom ons gaan na die volgende episode, gaan ek jou help oor wat beteken hierdie wysvinger om iemand te help en om iemand saam te vat hemel toe.